omaina ny andro amin'ny akapobeny raha mahakasiky ny maropany ny alahady zay any dia izy fiakaranny ambonyindrindra ho an'ny af voatany zao de manodidiny amin'ny enina amropolo degré ao raha toka dimy amy telopolo degré antranony atiha'ny fatry sofia sy betsibok de zay indray araha nyvinan'ny toetry ny andro a atao anatin'ny atelo androavy mame fotona anao o amin'ny manaraka indray veloha matopoka